Oh ma che è? Oh! ma che pazzo, è buggato! Gigante! oh dinosaurio! Aspettate raga, prima dobbiamo ricostruire. Ma che cazzo? secondo mi sono affacciato. Un secondo mi sono affacciato. Vai. Giocatore di CSGO. <laughs> abbiamo, abbiamo imparato una cosa. Abbiamo imparato una cosa. Non dare niente per scontato. Ogni porta la dobbiamo fare insieme una per